déjà, euh, c'est l'adversaire. L'adversaire était meilleur que nous. Ils ont profité de nos erreurs. Et je pense que nous, on a, on démarré euh, tranquillement, en étant imprécis dans la zone de finition offensive. Et on a très peu pesé et, on a fait une erreur derrière et on l'a payé. Donc euh, ça a donné beaucoup d'énergie au Young africain et ils nous ont posé des, problèmes. Mais je pense qu'on avait le temps et malgré tout, on a pensé que les matchs allaient se répéter, qu'on allait revenir au score, et ça n'a pas été le cas parce qu'on euh, a commis trop de choses. techniques euh, l'entraîneur. Après, le plus dommageable, c'est euh, malgré tout, j'aurais préféré le récupérer, même si je ne l'ai pas perdu, mais j'aurais préféré que ce soit un match positif pour lui. Ça a été un match difficile, comme tous les, défenseurs, hein, en, règle générale. Et je crois que la plus grande perte, c'est surtout Mevta ça, ça va nous faire beaucoup de mal puisqu'on est engagé dans, dans un cercle infernal de matchs, mais non, je crois que c'est un match difficile qu'il faudra tout de suite euh, digérer et, se relancer euh, le match suivant. Justement, coach, les cartes ont été redistribuées ce soir après la victoire euh, de, de Rayon Sport en aérobie. Qu'avez-vous nous dire à propos de cette dernière journée, puisque maintenant les Rwandais peuvent passer au prochain tour en fait, ça, clarifie notre, situation. C'est-à-dire qu'on n'a pas de calcul à faire, il faut gagner, tout simplement. Donc euh, je pense que de toute façon, même si on avait fait un résultat positif, chez nous, on se doit de, gagner. Donc euh, le résultat de ce soir clarifie les choses. Pour nous, il faut gagner pour passer. Wewe kijana. Unafanya nini dirishani kwa mwanangu saa hizi? Unafanya nini? Hapa hapa Yes, yes, yes. Eh? No. Wewe ni kibaka. Ah, Baba. Hapana. Ila nani huyu tena? Nilikuwa nanyapia tu habari za Insta. Hapana. Insta nyumbani kwa watu? Hapana. Wewe ni kibaka. Hapana mzee. Chabu za nini? wakati Vodacom inakuletea simu janja kali za Itel Gado na Tecnofire kwa bei ya jioni. Pata GB za bure kufidia gharama zako na ufurahie mtandao super. Yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom. Moto hauzimi. moto hauzimi. Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbalimbali mbali ni hicho ulichokalia. Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DStv. Moto hauzimi. Kama sio DStv, potezea. It's in there again. The overhead over the bar.